joga longe Mergulha abaixo do joelho e na minha mulher manda baixo do joelho Eu me sinto massa Se a terra de palha Deixa ela descer da parte Para que não vira a cabeça Para que nunca me esqueça toda de branco e toca qualquer parate Ela vem toda sonhada, ela vem toda de branco e toca qualquer parate O quê? Yeah. you got, yo, pra galera aqui. Eu vou pouco uma participação do brother meu pra fazer aqui comigo também. Vai ficar gostoso também o som, viu? Já foi testado o som ontem, foi tudo maravilhoso. Caixa prego, Saco sacode a laje Sacode a laje A gente sacode a laje Sacode a laje Você gosta dia passe a casa Anitta. Alô, Pitel! enlouquecendo Joga a mãozinha pra cima, quem tá enlouquecendo Essa menina puro talento tá descendo Joga a mãozinha pra cima, quem tá enlouquecendo Cassinho é o palco. É o palco. Tá ligado que a galera é o palco. É o palco. Tá ligado assim, ó. tê, tê, tê.